Suda ju jeni vu die vi dio kai hodi an nokte mi havas tre grava novajon per vi. Fakte mi devas nuligi mian YouTube an konton Ne, mi scherzas, mi ne farus tion, nam puto. Vere, ciu mi nuligus mian YouTube-an konto? Ne, mi simple volus vidi vien reagon. Fakte, estus ege amuse, se mi polus sidia put vi dum vi spectus tion, kai rigadi vin dum vi elcirus vian hararon, kai torrente explodus pro la manco de ivutia in via vivo. Oh, ve... Ne, ne. <laughs> Fakte, mi forgeses la temon de citiu videoblogo. blogo. Ah, yes, um, mi volis danki vin, ciu in facte, um, pro viai proponui cae sugestui por uh, mia esperanto prelego por la lingua festivalo, char la lingua festivalo comencijos morgau, um, ah, cae nun la prelego aspectas bonega, lau mi, um, cae espereble la spectontoi um, ce la festivalo shatos gin, cae se ili ne shatos gin, Compreneble, mi devas tranci ilin per butera tranchilo mi supposas mi ne kiel mi elektos buteran tranchilon eble pro la fakto ke gi estas malakra Yes, estas pro tio. Um, kai anka mi chatis cartoin por la lingva festivalo. Kiel vi povas vidi, uh, mi havas uh, du cent por disconigi dum la festivalo. Kompreneble ili havas mian nomon, uh, mian ligilon kai anka la ligilon ala la dua kurso ĉe es uh, pri Esperanto tie fek, tio estes malfacila kia mi devas rigadi la ekranon. Um, kai antau kelkai horoi, mi estes intervuita de Abozo Radio en Australio um, pri la lingva festivalo cefe, sed ancau pri Esperanto, do tio estes interesa. Um, espereble ili sendos al mi ligilon post kelkai tagoi, kai mi povos tiam disconigi gin al vi ciui, char eh, mi scias che vi ciam volas ausculti mian bellan vocion, ciu ne, ah, nia, nia, nia, nia, mi ne scias cion mi fadas. Fate estas post la annua matene citie, do mi vere devas enletigi. Ah, mi faris citiun, uh, citiun filmeton um, tiom malfrue, simple pro lo facto che mi deves prepari afero in por la lingua festivalo kai tio punto yen cio! se vi shatis chi tiun filmeton shatu gin disconigo jin abono mi an se vi an ne abonis mi vidos vin en la veronte filmo se vi ne estos tie mi trovos vin kai mi tranchos vin por uh, eh, per de buter de kai kiel chiam mi vos Danki mi ein Patreon Donatzantoin. Prezipe JZ Knuckles, Sarah SC kai Shane Power. Um pro ili mi povas uh, espereble estontete pli bonigi mi en filmoin. Sed se vi volus donati al mia kanalo vi povas simple sekvi la ligilon en la priskribo sube en uh, eh, YouTube mi supozas kai mi vidos vin en la veronta filmo.